Բարև ձեզ։ Ուրեմն այստեղ մենք ունենք մի հատ շատ པարզ to-do ծրագիր, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելացնել, այսպես ասած, to-do item-ներ, օրինակ go to the store, հա, գնա խանութ, խնդրեմ, այս ցուցակի մեջ ավելանում է, մենք կարող ենք ասենք, որ այս սա եւ սա արդեն արել ենք օրինակ, կարող ենք ջնջենք մեր արածները, clear completed եւ այլն եւ այլն։ Սա սովորական DOM API-ով է գրված, ոչ մի React, ոչ մի ուրիշ ինչ-որ գրադարան չի օգտագործվում կամ ուրիշ մոդյուլ կամ ուրիշ պրոյեկտներ։ Okay, հիմա եկեք այս այս պրոյեկտը, ոնց որ այս to-do ցուցակը ավելացնենք մեր ուրեմն express ծրագրին։ Նենց որ եկեք նախևար սկսենք HTML-ից, HTML-ում միակ տարբերությունը նա է, որ մի հատ div կա ստեղ, որի ID-ն root է, այս սաղ to-do-ն նկարվում է ոնց որ այս div-ի մեջ, նենց որ եկեք դա ուրեմն դնենք մեր HTML-ի մեջ, hello Armenia-ի տեղը կդնենք այդ div-ին եւ script.js-ի մեջ ոչ թե կանենք այդ fetch-ը, այլ դրա տեղը կավելացնենք այս ամբողջ JavaScript կոդը։ Մի րոպե, վերցնենք ստեղից, դնենք ստեղ։ Okay, հիմա տեսնենք սա աշխատում է, թե չէ։ Եթե մենք հիմա գնանք ստեղ ու refresh տանք, ահա, խնդրեմ, երևում է ամեն ինչ։ Ինչու է ամբողջ տեքստը կարմիր, որովհետև մենք մեր style-ի մեջ նշել էինք, որ կարմիր, եթե ասեինք blue, կապույտ, մեր ամբողջ տեքստը կլիներ կապույտ, չէ՞։ հա։ Okay, ուստեղ մենք կարող ենք ուրեմն ավելացնել go to the store եւ դա կաշխատի, չգիտեմ, eat ես ինչ, bread, <laughs> հացկեր, կապ չունի։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ աշխատում է, չէ՞։ Բայց խնդիրը ինչում է, որ եթե մեր browser-ը մենք refresh անենք, տեսնում եք, այդ ամեն ինչը, որ ես ավելացրել էի, կորավ։ Այսինքն բոլոր փոփոխությունները մեր to-do ցուցակի կորում են ամեն անգամ, երբ մենք refresh ենք անում մեր browser-ը։ Ինչու շատ բարձ, որովհետև այդ ամեն ինչը պահվում էր ինչ-որ փոփոխականի մեջ, չէ՞, մեր JavaScript-ի մեջ, այ մի րոպե, եթե մեկ մտնենք script.js-ի մեջ, մեջ Այստեղ, այս փոփոխականի մեջ է պահվում այդ ամեն ինչը։ Նենց որ հետևաբար, երբ որ մենք refresh ենք տալիս մեր browser-ին, ինքը հին JavaScript ծրագիրը ոնց որ սպանում է։ Եվ բնականաբար բոլոր իր փոփոխականները, ամբողջ ինֆորմացիան, որ ինքը ողել է, այդ ամեն ինչը անհետանում է։ Բա ի՞նչ անենք։ Մի վարիանտը նա է, որ մենք այս ինֆորմացիան կարող ենք ստանանք եւ երբ որ փոխվում է հարմացնենք ոչ թե կլիենտի վրա այս փոփոխականի մեջ, այս server-ի կողմից։ Այսինքն կլիենտը կարող է ամենասկզբից, երբ որ ինքը արտնանում է, հարցնի սերվերին, որպեսի սերվերը իրեն ուղարկի to-do ցուցակը, հետո ամեն անգամ նա փոխի to-do ցուցակը, ուղարկի այդ փոփոխությունը սերվերին, որպեսի սերվերում այդ ինֆորմացիան թարմանա։ Այդ ժամանակ, եթե browser-ը անջատվում է ու նորն է միանում, ելի խնդրում է սերվերին եւ սերվերը մատուցում է վերջին ամենաթարմ ցուցակը to-do-ի։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Շատ պարզ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս to do-ն ոչ թե այսպես կկարդանք, այլ մենք կանենք ուրեմն fetch Մեզ պետք է մենք ուզում ենք ստանանք ցուցակը, այնց որ մեզ պետք է սովորական HTTP get խնդրանք, այնց որ մենք կանենք ստեղ to do-ս։ Սա ուզեմ ուրեմն մեզ կուղարկի մի հատ JSON, RESP, այնց որին մենք պետք է ուրեմն ստանանք, այնց որ resp.json, հետո կասենք դա then, որպեսի ստանանք այդ այդ վերջնական ցուցակը, որին մենք կվերագրենք այս to-dos-ի մեջ, նենց որ եկեք ստեղծենք let to-dos, որը նախնական դադակ թող լինի, բայց հետո մենք կփոխենք to-dos-ին դեպի այդ to-dos-ը, որը ստացել ենք server-ից, եւ պետք է կանչել render, որպեսի ոնց որ թարմանա այդ նկարելը եւ նկարի այս վերջին ցուցակը էկրանի վրա լավ, հիմա սա կաշխատի թե չէ, եկեք փորձենք, եթե հիմա սա refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, չաշխատեց, կարմիր է։ Ինչու, որովհետև մենք ուղարկեցինք get-ով դեպի to-dos, այո, բայց մենք server-ի կողմից ոչ մի լոգիկա չենք ուղարկել, հետևաբար չենք ստեղծել, այսինքն, հետևաբար մենք ստացանք 404, not found, տենց բան չկա server-ի վրա։ Հենց որ եկեք ստեղծենք, հենց որ բացում ենք մեր server-ի կոդը եւ գրում ենք ուրեմն app.get, որովհետև get http get request-ի կամ խնդրանքի համար ենք դա գրում, to-dos, երբ որ դա գա, եկեք աշխատացնենք հետևյալ ֆունկցիան request response ինչ պետք է նա անի նա պետք է ուղարկի to-dos ցուցակը չէ այնց որ response.send to-dos բայց այդ to-dos-ը որտեղից է գալիս դե եկեք ստեղծենք let to-dos թող լինի մի զանգված որի մեջ կան հեսա մի րոպե այստեղ կար զանգվածը այ սա մի րոպե այ սա կոպի անենք եկեք բերենք տնենք այստեղ։ Ահա, այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կմատուցենք server-ի կողմից այս ցուցակը դեպի կլիենտին։ Բարձա, չէ՞։ Ստեղ մենք կընդունենք այդ ցուցակը եւ կվերագրենք այս փոփոխականին եւ նորից render կկանչենք, որպեսի DOM-ը թարմանա այդ վերջին to-do-ի ցուցակով։ Հենց որ եկեք տեսնենք ոնց կաշխատի։ Ինչպես տեսնում եք, մեր ցուցակը կա։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք այս to-do-ի խնդրանքին, Ուրեմն մենք արեցինք to get դեպի to do's եւ ստացանք որպես պատասխան այս երկար բարակ ցուցակը JSON-ի, որի մեջ որը պարունակում է այդ to do's-ի ցուցակը, չէ, որը հետո նկարվեց էկրանի վրա։ Լավ, Իսկ հիմա եկեք մի հատ ֆունկցիա գրենք, որը կթարմացնի այդ ինֆորմացիան server-ի վրա, այնց որ եկեք գրենք function, չգիտեմ, send to do's, հա, ուղարկի to do's-ը server-ին, որը արդեն կանենք post-ի միջոցով, այնց որ կանենք fetch էլի դեպի to do's, բայց այս անգամ method-ը կլինի ոչ թե get, այլ post։ Headers-ը կլինի ուրեմն content type, քանի որ մենք JSON ենք ուղարկում, գրենք application/json եւ մարմինն էլ, body-ն էլ կլինի json.stringify to do's։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս փոփոխականը մենք հետ ուղարկում ենք server-ին, Երբ դա կանենք, ամեն անգամ իրեն փոխենք, նենց որ եկեք գտնենք ամեն տեղ, որտեղ որ իրեն փոխում ենք, որտեղ ենք փոխում։ Այստեղ օրինակ մենք push ենք անում իր մեջ, նենց որ մենք իրեն կկանչենք։ Էլ որտեղ, ստեղ, նենց որ իրեն կկանչենք էլ որտեղ, այստեղ, նենց որ իրեն կկանչենք։ Այսինքն ամեն անգամ մեր to-do-ս ցուցակը փոխվում է, մենք այդ ցուցակը, այդ վերջին ցուցակը, այդ ինֆորմացիան ուղարկում ենք, post ենք անում հետ դեպի server որը իրենք պետք է ընդունի և վերագրի իր այս պոպողականի մեջ, նենց որ եկեք դա գրենք, app.post, այս անգամ, չէ, քանի որ մենք հիմա ստանում ենք ինվորմացյա կլիենտին, post արած ինվորմացյան, to do's, ինքը ընդունում է request և response, հիմա մեզ պետք է ուրեմն to do's-ին վերագրենք request.body, և եկեք հետ ուղարկենք response.send, response to-dos received։ Մենք ստացանք to-dos-ը, շատ շնորհակալություն, հա, ինչ որտես մի բան։ Okay, էլի ուշադրություն դարձրեք, որ get-ի ժամանակ մենք ուղարկում ենք այս փոփոխականի ինֆորմացիան, այսինքն այս ցուցակը, post-ի ժամանակ մենք թարմացնում ենք, վերագրում ենք այս փոփոխականը այդ նոր ամենավերջին ինֆորմացիային։ Շատ բարձ, այսինքն server-ի մասը շատ բարձ է։ Կլիենտի մասը, front-end մասը ամենասկզբից, երբ որ ինքը նկարվում է էկրանի վրա, ինքը ֆեթ չի անում, որպեսի ստանա վերջին ցուցակը, բայց հետո ամեն անգամ ինքը ուզում է փոխի իրեն, ամեն անգամ եք ինչ որ բան անենք, որը փոխի մեր to-do ցուցակը, մենք կկանչենք այս ֆունկցիային, որպեսի այդ վերջին փոխված ցուցակը նա ուղարկի դեպի server։ Կարծում եմ པարզ է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ, եթե հիմա մենք refresh տանք, մենք ստացանք այս ցուցակը, չէ՞։ Եթե մենք այս ցուցակին ավելացնենք, չգիտեմ, եկեք clear անենք սա, եթե ավելացնենք ABC, Ինչպես տեսնում եք, մի հատ post գնաց, մի րոպե։ Ինչ post գնաց դեպի to-dos, տեսնում եք, հեսա post դեպի to-dos։ Այդ վերջին ինֆորմացիայով, որի մեջ կա նաև ABC, այսինքն հիմա եթե մենք refresh անենք browser-ը, ինչպես տեսնում եք, մենք տեսանք մեջը ABC, այսինքն ամեն ինչ աշխատում է, չէ՞, շատ լավ։ Հիմա, բայց այստեղ խնդիր կա։ Ուրեմն ինչ կլինի, եթե մենք սերվերին անջատենք եւ միացնենք։ Եկեք փորձենք։ Եկեք գանք ստեղ control C սխմենք, որպեսզի սերվերին անջատենք, ահա, անջատեցինք, հիմա նորեն միացնենք, անջատեցինք, միացրեցինք։ Հիմա եկանք ստեղ եւ նորից refresh արեցինք, ABC-ն կորավ։ Ինչու։ Շատ բարձ, որովհետև սերվերում մենք այդ ամբողջ ինֆորմացիան պահում ենք այս փոփոխականի մեջ, չէ՞։ Այսինքն այո, մենք փոփոխականի այս զանգվածին թարմացնում ենք կլիենտի խնդրանքներով։ Այո, բայց երբ որ մենք անջատում ենք server-ին, server-ը իր բոլոր փոփոխականներով, իր սաղ օբյեկտներով, զանգվածներով, տեքստով ամեն ինչով ջնջվում է, որովհետև մենք իրեն անջատում ենք, հա, մեր process-ը, որի մեջ այդ մեր server-ը, մեր node-ը աշխատում էր, մենք սպանում ենք, մենք անջատում ենք իրեն։ Հետևաբար այդ սաղ ինֆորմացիան, որ ինքը իր մեջ պահել է, ջնջվում է, որը հասկանալի է բա ինչ անենք, որ այդ ինֆորմացիան չկորչի։ Մի վարիանտը նա է, որ այդ ինֆորմացիան պահենք ինչ որ ֆայլի մեջ։ Եվ ամեն անգամ մենք մատուցենք, ուրեմն կարդանք այդ ֆայլից եւ այդ ինֆորմացիան ուղարկենք դեպի client, եւ ամեն անգամ փոխելուց հետ գրենք դեպի file։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Շատ բարձ, նայեք ստեղ, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ ֆայլ, օրինակ data.json, դե պահում ենք որպես JSON, Okay, հիմա այդ ֆայլի մեջ եկեք դնենք ինչ որ նախնական մեր ցուցակը, որը որը այս սա է, չէ՞, այս հա, այս ցուցակն է։ Հենց որ դա մենք կդնենք մեր data.json-ի մեջ, հիմա JSON-ը պահանջում է, որ բոլոր բանալիների անունները լինեն ճակերտների մեջ, դա ուղղակի օրենքն է JSON-ի, հենց որ այսպես կանենք, սա էլ պետք է ճակերտների մեջ լինել, մի րոպե։ Եվ նույնպես ուրեմն սա, եւ սա։ Okay։ Այդքան բան։ Հիմա մեզ պետք է ստեղ, մի րոպե, այստեղ ոչ թե ուղարկել to-do-ին, որը այս փոփոխականն է, այս փոփոխականը ընդհանրապես մեզ պետք չի, այլ կարդալ ինֆորմացիան այս ֆայլից եւ դա մատուցել։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դե եթե ֆայլերի հետ ենք աշխատում, ուրեմն մեզ պետք է fs։ Նենց որ մենք անենք ստեղ import fs from fs։ fs, այսինքն file system։ Նենց որ մենք ստեղ, եթե կարդում ենք, անենք fs.promises, որտեղ promise-ն ենք ուզում օգտագործենք, դա read file, կարդա file, եւ ստեղ պետք է տանք իրան ընդհանուր path-ը, ընդհանուր ճանապարհը դեպի այն file-ը, որ մենք ուզում ենք, absolute path-ը։ Նենց որ մեզ պետք է path module-ը դրա համար, մենք անենք import path from path Եվ ստեղ կանենք այսպես, նայեք, ուր է, հա։ Ուրեմն կանենք path.resolve data .json, encoding-ը իր UTF-8 է, encoding, այսինքն ինքը այդ binary-ին, որտեղ հիշեք, որ բոլոր ֆայլերը տակից իրականում ընդհանրապես ժոների եւ մեկից են բաղկացած։ Բայց ինչպես կարելի է դա վերածել դեպի տեքստային տեսքի, դա սա է որոշում, հա, UTF-8։ Հետո անում ենք .then, որը մեզ կվերադառնի response-ը, resp, եւ մենք ստեղ ուրեմն կուղարկենք այդ response-ը։ Մի րոպե, իրակ իրական գիտեք ինչ, եկեք փոխենք to do's, ահա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այդ to do's-ը ստանում ենք, այդ ցուցակը ստանում ենք եւ հետ ենք ուղարկում կլիենտին։ Այդքան բան, դա բարձ է։ Լավ, իսկ գրելու ժամանակ ինչ ենք անում։ Դե եթե կարդալու ժամանակ read file ենք անում, գրելուց անում ենք write file։ Նենց որ մենք կանենք այսպես, անում ենք fs.promises.write file, գրի դեպի file, Էլի գրում ենք դեպի այս նույն, ոպ, մի րոպե, ստեղ սխալվել էի, ներողություն, այսպես էի ուզում անեի։ Ահա, սա մեզ կտա path-ը, սա encoding-ն է, ահա, դա նկատի ունեի։ Ուրեմն, այս սա վերցնում եմ եւ դնում եմ այստեղ։ Հետո եւ ինչ ինֆորմացիա ենք գրելու, գրելու ենք ուրեմն json.stringify request.body undefined 2 Հետո սա մեզ կտա promise, այսինքն մի րոպե ոնց գրեմ, որ ավելի հեշտ լինի, ահա, այսպես, հետո սա մեզ կտա promise, այսինքն մենք անենք դա then, եթե ամեն ինչ լավ լինի, մենք ուրեմն կուղարկենք այս պատասխանը, որ ամեն ինչ եղավ, data received, շատ շնորհակալություն։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ուզում ենք կարդանք կամ մատուցենք ինֆորմացիան to do-zi, այսինքն եթե http get խնդրանք մենք ստանանք, մենք file system-ից կկարդանք data.json file-ից օգտագործելով UTF-8, որը մեզ կտա այդ տեքստը, որը մենք ուղարկենք կլիենտին, չէ՞, այդքանը բարձ է։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք գրենք, մենք այդ ժամանակ մենք կանենք էլի e fs.promises.write file, գրի դեպի file, էլի տալիս ենք path-ը դեպի այդ file-ը, absolute path-ը, Եվ այդ ինֆորմացիան, որը մենք ուզում ենք գրենք, եւ այդ ինֆորմացիան, քանի որ տեքստով պետք է փոխանցենք, մենք այս body-ին, որը այդ object-ն է, որը այս բարին իրական զանգվածն է, այդ to-do-zi, մենք պետք է վերածենք դեպի JSON, որպեսի նոր այդ JSON տեքստը մենք գրենք իր մեջ։ Եվ երբ որ այդ ամեն ինչը ավարտվում է, then-ն է կանչում եւ մենք վերադասնում ենք, ամեն ինչ լավ է, շատ շնորհակալություն։ Լավ, եկեք փորձենք։ Դենց որ հիմա այս spine data data.json-ի մեջ կա 3 անդամ, չէ՞։ Բայց, եթե մենք սա աշխատացնենք հիմա եւ գրենք yay it it worked, ուրա աշխատեց, հիմա եթե data.json-ի մեջ նայենք, ինչպես տեսնում եք, կա 4-րդ անդամը yay it worked, ուրա աշխատեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ երբ որ մենք ինչ-որ բան փոխում ենք, օրինակ learn.js-ը ստեղ completed false-ա, չէ՞, բայց հենց փոխեցինք, պուպ, ստա եղավ completed true։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք կլիենտի վրա front end-ում, այսպես ասած, նկարում ենք մի ցուցակ, որը մենք նախնական ստանում ենք server-ից, հա, get խնդրելով, իրեն փոխում ենք, ու ամեն փոխելուց մենք post ենք ուղարկում server-ին, որպեսզի ասենք server ջան, այս ինֆորմացիան փոխվեց։ Server-ը այդ ինֆորմացիան վեճնում է եւ գրում է դեպի այդ ֆայլը։ Շատ բարձ։ Ու այդ ժամանակ, եթե մենք server-ին անջատենք եւ միացնենք, image-ը եկեք փորձենք տենց էլ անել, անջատեցի, միացրեցի, չէ։ Հիմա եթե մենք refresh տանք, խնդրեմ yay it worked շարունակում է լինել։ Ինչու, որտեվ էլի server-ը միացավ, բայց մեկը ինքը մատուցում է այն ինֆորմացիան, որը ֆայլի մեջ է, որը չի ջնջվում կամ անջատվում, երբ որ server-ը անջատվում է, չէ՞։ Նենց որ ինքը ուղղակի այդ նոր ամենաթարմ ինֆորմացիան ֆայլից կարդում է եւ մատուցում է։ Եվ խնդրեմ մեր to do ցուցակը պահպանվում է։ Հիմա ապագայում մենք կտեսնենք ինչպես կարելի է նաև ինֆորմացիան պահել ոչ միայն ֆայլերի մեջ, ինչպես ստեղ ենք անում, այլ database-ների մեջ data բազան, նո բազաները, էլի այտենց ծրագիրներ են, որոնք որ շատ ուժեղ են ինֆորմացիա պահելուց եւ հետ վերադասնելուց։ Այդ ապագայում կտեսնենք։ Բայց կարճ ասած արդեն հույսով եմ պատկերացնում եք ծրագիրները ոնց են աշխատում, որ մենք ունենք մեր front-end մասը, մեր ինձ HTML-ը, մեր CSS-ը, մեր script-ը եւ այլն, որի գործը աշխատելը browser-ի մեջ, հա, կլիենտի մոտ ինքը նկարում է տարբեր բաներ, ինչ որ React-ային է ավելացնում, ինչ որ եւ այն եւ այն։ Ինքը կլիենտի browser-ի մեջ է աշխատում։ Եվ կա server-ի մասը, այն ինչ որ մեր express.js-ի մասը, այսպես ասած, այն ինչ որ server-ում աշխատում։ Կլիենտը կարող է ինֆորմացիա ուղարկել HTTP get խնդրանքներ, որպեսզի ինչ որ ինֆորմացիա ստանա, post խնդրանքներ կարող է ուղարկի, եթե ուզում է գրի կամ ինֆորմացիա հետ ուղարկի դեպի server, եւ այդպես երկուսը հանգիստ իրար հետ շփվում են։ Այդքան բան։ Հույսով եմ այսքանը բարձր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ